Ci racconta questa esperienza. Sì, oggi arrivano eh, i due, i due primi eh, partecipanti del Sun Trip. Eh, ieri è arrivato a Hawaii il Solar Impulse di Bertrand Picard e oggi in Milano questi straordinari bici solari. Eh, tutti e due hanno fatto 7000 km eh, in 25 eh, giorni, è qualcosa di assolutamente straordinario. possono andare veloce e 300-400 eh, km per giorno, è più veloce che Nibali. <laughs> Andando fino ad Antalya in Turchia? Sì, son, siamo partiti il 6 eh, di giugno, eh, e poi eh, il percorso sta a eh, Bari, poi traghetto per Dures, poi un giro fino a Antalya e la Cappadocia. E poi siamo tutti rientrati a, a casa qui a Milano per l'arrivo. Ci puoi raccontare questa impresa, raccontare un po' queste due biciclette? Queste due biciclette solari sono le più eh, belle della, della nostra mm, eh, gara eh, e possono andare veramente veloci unicamente con l'energia del sole o, anche con l'energia de, del gambe, ma questa energia solare ehm, <coughs> <coughs> <coughs> eh, ti permettono di fare eh, qualcosa di straordinario eh, e di fare 300-400 km in un giorno senza usare eh, benzina o elettricità. Il momento più difficile di questa, di questa impresa, con, anche con condizioni ambientali non facili? Um, penso che il più difficile per, per loro è um, in, um, in, Cappadocia perché non c'è sole, piove molto molto molto e anche nei, nei Balcani uh, piove lo, eh, molto e quando non c'è sole con questi uh, bici solari eh, diventa veramente eh, difficile e devono pedalare molto molto eh, qualche giorno 15 ore eh, di bici un, in un giorno, è qualcosa di, di duro.